Bobby my pills, Bobby ah, my pills, ey. Ah, tomando pastillas, picando la molly, Bobby my pills, ay la tengo tomando y moviendo el culo al mi drill, ey. Ah, popping my pills, ey. Popping my pills, ey. my pills, popping my pills, ey. Tomando pastillas, picando la molly, popping my pills, ay la tengo tomando y moviendo el culo no, papi, no, papi, no Todo empastillado, venimos salto Casa llena de troll, like Asamov Salgo de cacería de un manjimop Los ojos tan rojos como mi blog En locura andamos, se siente mejor Ellos están roncando que de Christian El mejor de los tuyos resulta el peor Papi pills, tomando pastillas, me brillan los dientes, el cuello me brilla, brillante reloj, brillante zapatilla, para sacarse fotos, está haciendo la fila, me brillan los dientes, Ponte zapatilla papi no, papi no, papi no Papi no, papi no, papi no En otro punto cero, en otro punto En otro punto cero, en otro punto En otro punto cero. Libera, libera, la que libera Mi perla puerta adentro Hacen lo que quieran, si quieren, si quieren Maten lo mío, ya no fío pa' pelear El polvo fino, más caro, los dólares más caros Con kilo más caro que ustedes Don Touch mi cadena puesta que cogerla Subiendo niveles, bajando la nieve Subiendo el ki Soy cacaroto, no es VIP no de mí En el cuello colgado son más de mí Todo los lo pagamos no nada free Me gusta como que lo muevo así Ella lo rebota encima de mí Tengo los puntines con gata mía yeah. En 3.0 vuelo y acelero Le tiro un mensaje no me pone pelo Sicario tu ganta corriendo ligero Me tira tu novia, me tira tu cuero En un 3.0 vuelo y acelero Le tiro un mensaje no me pone pelo Sicario tu ganta corriendo ligero Me tira tu novia, me tira tu cuero No conocen el fronteo El maquinón encendido fuego son más de mil no Really nigga me están hablando en serio No conocen, no conocen, no Siguen buscando las voces, yeah Ya se hicieron mucho más de las 12 Ya me conozco todas sus poses Su forma de actuar Sé que les gusta frontear A mí en la noche me gusta estar Ellos temblando para disparar Shooter, go Like ese go Dispara, dispara, veo tu low Esa pastilla así que me pegó En un 3.0